Siempre que tiramos cartas con datos personales, las titulamos antes de deshacernos de ellas. Trasladando el problema al área tecnológica, cuando vayamos a tirar un disco duro hay que tener en cuenta la información que contiene el disco, siendo este fácilmente recuperable, así que la solución más sencilla es utilizar el programa gratuito Eraser. Este señor es Ernesto. Ernesto quiere aprender a borrar de forma segura con el programa Eraser. Veamos cómo se usa este programa con un sencillo tutorial se realiza un mini tutorial para enseñar cómo realizar un borrado seguro de un fichero. Paso 1. Identificamos el fichero que vamos a borrar de forma permanente y nos situamos encima de él. Paso 2. Pulsamos clic derecho sobre el fichero en cuestión y seleccionamos la opción Eraser. Paso 3. Selecciona la opción Yes, confirmar para iniciar el proceso de borrado seguro. Paso 4. Esperamos hasta recibir la notificación de completado. Nota. Puede durar varios minutos hasta recibir la notificación de proceso completado, en función del tamaño del fichero.